Hello, mangita ko oh. Ang palaya. Dahon sa palaya. Ang palaya na saag. laghang diri. Oh, diba? pasok kay hangin. Dami kay ni siya. Dilahon. Paghang ko ito. Dili ni mapait pagluto pag dili na mo sigid ukay. Butang ni Brito kay na mo ni. Asa na to nawala nung agianan. Isang kadapit ng agi gayon na. kan sama kamu dan diri kita getan bila ka itang lutulan dito dito dito syudad pwede mahala sobra ang 100 ni muna panagulay tinggal sa Indomayo dito tumatagbaw ka unang bed or maggulay-gulay